大家好，今天是二零二一年十月二十八日，星期日，呃，周末了，先祝大家周末快乐。呃，既然是周末嘛，咱们就啊，今天这期呢，咱们就少弄点数据啊、图表，咱们就简单聊一聊过去的这一周，是吧？过去的这一周呢，呃，最大的两件事就是一个是石油，一个是病毒。石油呢，说的就是这个美国呢。 呃，在这个感恩节之前也有很大的压力，想把这个石油的价格呃压下去。那么在上周呃不是就是过去的这个礼拜二的，美国带头先释放了五千万桶的这个原油战略储备原油，然后其他的国家。 呃，号称呢也要跟进，就是这么一个情况。那么，呃，详细的分析呢，我们实际上已经在之前的这个视频里头，呃，从几个方面分析了。一个是分析了这个欧佩克它这个控制石油的这个控制石油供应的这么一个手法吧。另外呢，我们看了一下包括美国在内的这个主要的经经合组织国家，包括整个世界的这个。 呃，能够跟欧佩克抗衡的一些筹码是什么？然后我们做了一个判断，就是谁会赢得这场石油大战？那么得出一个结论，那么未来的石油呢？呃，石油的价格会怎么走？呃，实际上结论呢，就是石油从中长期还是肯定还会要涨的。那么我们也谈到了一些呃关于投资的一些建议，在在另外那个视频里头，大家可以去啊搜一下。 呃，那么除了这件事情呢，实际上礼拜五发生的更大的一件，也不是更大吧，就是呃，同样很重大的一件事情呢，就是这个出来了一个这个世卫组织宣布了一个新出来的一个病毒变种，叫叫什么？叫 Omicron 啊，反正就呃，甭管是这个这个病毒，据说的很厉害啊，我们就不去细谈这个。 病毒这方面的信息了。那总的来说呢，就是市场呢基本上就是被带崩了，然后市场呢大盘是崩了，那油价就崩得更厉害，一一下大概降了百分之十几，嗯，就是这么个事儿。那么过去的这一个星期呢，可以说是呃，在过去的一两年里头，可以算是几乎是最动荡的一周吧。 呃，那我们来细看一下到底发生了什么。先来看那个周五的大盘呢，就是这个标普五百呢降了百分之二点几，然后道琼斯呢也是差不多的，然后纳斯达克，呃，罗素两千都差不多啊。当然看呃百分之二百分之三啊，看看起来没有多少，但是因为这是大盘，那么。 这个都是一些蓝筹啊，都是一种大体量的一些，呃，特别是标准标普五百，都是一些大公司。那么大公司的这个指数，然后跌到百分之二，其实已经很很厉害了。那么如果大家关注一些个股的话，比如说像石油的一些股啊，大概跌了百分之呃百分之五的有，百分之七八的也有，反正。 不不一样吧？那么一个很重要的原因呢，就是因为原油跌了百分之十三，所以这个是相当的显著的哈。虽然我们在另外那个视频分析呢，就是美国带头的这个石放呃释放石油储备，实际上呃最多呢只是对短期有可能有一丝丝的影响，对中长期没有什么太大的影响，甚至可能是一个嗯这个反向的一个指标。但是呢呃这个。 这个病毒来的这个时机呢，非常凑巧啊，帮了这个帮了这个美国的忙哈，就是在这个感恩节前，就愣的愣把这个石油价格就砸掉了百分之十三哈，这个可能呃这个可能比较符合拜登的这个预期哈，他当然是不希望这个油价那么高，结果大家这个美国人在这个感恩节在家都。 都都聚在一块儿，Go Brandon 这个有点受不了是吧？这个呢，可以说这病毒呢，啊早不早晚不晚的，呃算是救了他，救了他一个场吧。那么我们看一下，就是说这大盘是这么一个情况，包括原油哈，但是呃金金呃黄金的价格其实并没有涨太多哈。 呃，因为我做投资这些年，可能也将近，呃，要是算上这个外汇，可能也差不多二十年、二十多年了，对不对？呃，那我我也确实是经历了几次这种大盘的这种这种崩溃哈。呃，那么我倾向于，呃，看这个大盘的这个暴跌呢，我会从另外几个参数里来看出它的一些细节吧。 那么我经常看的一个，当然就是我相信，呃，也，呃，这个叫恐慌指数啊，它是这个，呃，芝加哥，呃，这个什么期货交易所呀什么的一个算法，然后算出来，然后，嗯，这个就是每天都你可以看到它在变化。那么基本上一个直观的，呃，一个直观的效果呢，就是说，嗯。 这个参数可以告诉你，这个市场是恐慌呢，还是比较这个平稳。那么大家可以看今天，呃，呃，直接就呃，不是今天了，就是礼拜五直接就涨了百分之五十四，这个当然是很很显著的一个一个增长哈。但是，呃，因为呃之前的基数比较少嘛，对不对？之前是十几，还是比较低的，所以一下涨了五百分之五十四，嗯。 这个说明呢，市场确实是比较恐慌的。但是呢，我们可以对比一下，就是去年三月份的时候，哈，去年三月份我们，呃，如果大家是在，呃，当时也在投资的话，会记住当时的 VIX，呃，增长比这个要狠得多，哈，当时大概得有百分之七八十的那个样子，就是那个熔断那几天。所以呢，所以总的来说呢，这。 个就至少礼拜五的这个暴跌呢，啊，还不能算是一个就是级别特别高的哈。当然你不能排除说它接下来呃继续在这个情绪恶化，然后也许下礼拜或者下下礼拜的某个时间，然后大家呃也再崩一下，那可能比这回崩的还厉害，那这是有可能的。但是至少从目前来讲呢，这个啊二十八。 点多的这个恐慌指数呢，不能算说高成什么样，对不对？呃，另外呢一个，我其实经常呃比着看这个大盘和后边这两个参数啊，这个 S N P 五百呢是就像啊它跌了百分之二点几，这个大家很多人都会看这个。那么我呢一般在看大盘的时候，我会比着另外两个参数，这两个参数是什么呢？就是下头这个 T N X。 就是美国国库券的十年十年国债的这个利率，那么下边这个是 T Y X 是它的三十年国债的利率，那么大家可以看的，就是说它这个十年国债跌了百分之九点九，三十年跌了百分之七点二，好像看着还真是挺是吧？这个大盘股票也跌，然后这个这个。 债券也跌，好像看着挺吓人的，但其实呢，还是那句话，这两个这两个参数实际上是有点反这个 <laughs> 直觉的，嗯，就是因为这个债券的这个我们现在看的这个债券啊，实际上说是它的呃收益率。 就是说什么意思呢？就是说这十年国库券的收呃收益率跌了百分之九点九，三十年的收益率跌了百分之七哈。这里头反反直觉的是什么呢？因为债券的这个收益率跟它的定价是反向的啊。这个因为它跟股票的区别是呃，可能有有一些朋友啊呃，如果不关心债券的话，可能不一定。 了解这个反向的关系什么意思呢？就是说，在它这个呃，比如说十年，咱们说十年的债券哈，它跌了百分之九点九，这个收益率跌了百分之九点九，其实是它的价格上涨了百分之九点九。所以这个说明什么呢？这个说明了这个呃，股票跌呢，自然是资金要撤出。 撤出这个这个股票这个池子，对不对？才能造成它的这个大盘的这种大幅的下跌。那么债券的收益率的下跌呢，并不是人们把债券卖了，而且而是恰恰相反，是人们大量的买进债券了，看到没有？所以说明什么呢？说明就是说。 市场的资金啊，不管是机构的还是个人的，就是总体来说呢，你可以看到礼拜五的时候，资金是从股票撤出来，这个没有问题，但是资金没有跑，资金实际上是大幅的涌进了这个美国的这个债券市场，特别是十年和三十年的债券，而且一旦是有这个动向，它其实就不光是买美国债券了，呃，其他国家的债券啊，或者是这种。 甚至有一些这种地方的、省的债券的，我相信也都是这么一个走向。就是说，总的来说，礼拜五呢，股市是崩了，但债市实际上是火了。这个可能，呃，嗯，在这个新闻里头哈，这个一般人也，他们他们也不会去说这个。可能过一段时间，有人会哎反过头来分析这件事情，这什么意思呢？就是说。 嗯，我们可以从另外一个这个参数可以佐证咱们的这个判断，就是什么？就是美元的指数。嗯，如果大家就是说对这个这个股市的暴跌有一些印象的话，股市暴跌其实像礼拜五的这种情况呢，它还不是太严重的一种情况，就是说它资金从股市撤出去了，但是跑到债市去了。 所以你会看到整个啊，如果是你用这个 Yahoo Finance 来跟踪这些信息的话，你会看到红了一片，包括债券也都红了，看起来很可怕。但实际上呢，嗯，就说资金并没有离开资本市场。那么你怎么知道资金离开了资本市场呢？就是如果美元的指数暴涨的话。 然后同时又伴随着大盘的下跌，同时又伴随债券收益率的上涨。如果出现的是这种情况，这个就是真正的这个这个股市要崩的节奏。礼拜五不是这种情况，为什么会那样？为什么就是说呃，真正股市要崩的时候会是这样的？就是说，它股市真正崩的时候，比如说像去年三月份。 那个时候是人们对整个的资本市场完全失去了信心。那个时候，人们会把资金从股票撤出来，没有问题，把股票卖掉，但他不会把钱这个又会去放在债券市场，他把债券也卖了。所以，那你会看到债券债券的你把它卖的时候，债券的价格降下来，那么它的收益率反而上涨。所以你会看到这个十年国债和三十年国债会是绿的，会是往上涨的。 啊，你直观上会觉得，哎，我还还不错哈。这个，股券呃股市在跌，然后那个债券收益率在上涨，其实不是的。如果大盘在红，债券在绿，这是最危险的。那说明什么呢？就是就是投资人也好，机构也好，把钱从资本市场完全撤出来了。那么这个时候你一定要去看这个美美元的指数，为什么呢？因为一旦。 所有的人都失对资本市场失去信心，然后撤出来的时候，那个时候类似于什么呢？就类似于对资本市场的一种挤兑。那么所有人都不要这些债券啊，不要股票啊，不要什么这个优先股啊，什么乱七八糟这些东西，你什么什么 ETF、ETN 啊，什么什么这些东西棒的，你我们都不要了，我只要美金。 我只要把我这个债券什么东西换换出去啊，卖出去，我就拿着美金，我才踏实。所以大家就相当于都要美金。这个时候，你会看到美元的指数在短时间内会就是一柱擎天吧？那如果真的是这样，才是真正的崩崩盘。那么反过来说啊，既然咱们知道什么时候是真正崩盘时候发生的情况，而礼拜五发生的情况跟这个。 差远了，就是说它，你看到这个个美元的指数不但没有上升，反而下降了，说明什么？说明有人，不管是个人啊，还是这个机构，他们实际上趁这个机会，有更多的资金进去了。当然你不知道这个资金它是进去这个，但是它资金一旦进了资本市场，你很难把它分清它真正去哪儿了哈，它。 首可以几乎可以肯定的是，它肯定有很大一部分进了债券，这个没有问题。因为如果不进债券的话，债券的收益率不会跌得这么厉害。但是你不知道它是不是也去抄底一些股票了？这就是为什么呢？就是如果这些华尔街想搞这个事情的话，它可以把你的指数砸下来，但是当然你个股也会下来，对不对？因为这个。 普通投资人嘛，这个 <laughs> 一般的恐慌啊，呃，不管是心理的原因还是技术上啊，比如说有 margin call 啊这些东西，他必须要卖。那么机构他如果真的想玩的话，那他有可能会去抄一些这个，他不管是接盘，直接就是谁卖我就买，他先先砸下去，然后再低价再买回来，或者说他去买这个直接买买这些不占这个就非成分股。 对吧？因为你买它，它就算涨了，那你指数也是跌的。所以啊，不管怎么说吧，反正这个，我想这个是我对至少目前对这个礼拜五的这个呃股市所谓的大跌的一个一个判断吧。那么就是我呃，基本上对于这个上礼拜这个市场的情况呢。 呃，我的判断，至少目前的判断呢是，呃，似乎不像是一个要要要崩的节奏哈。有这么几个主要的原因，第一个呢就是最重要的原因，对吧？货币仍然是宽松的，这个比比起任何一次，你看任何一次股市的崩盘。 那个都是都是在货币紧缩的周期，对吧？你包括二九年，包括这个两千年、两千零八年，还有刚过去两千两千年的呃，sorry，两千二零二零年的这个崩盘，这种大的崩盘一定都是在货币紧缩的情况下。那么在货币宽松的情况下，也就是说在美联储还继续在放水的这个过程中。 你很难说真的崩成什么样儿，对不对？因为你毕竟货币的供供给是非常的充裕的。虽然呢，这个月呢，这个美联储呢是如期减了减了多少？减了十亿还是减了一百亿的这个购债的规模呀？反正就是，呃，就是按他说的，就是什么节奏呢？就是到明年六月份能够把所有的这个 QE 都给退出。 呃，这个是相当少的一部分，而且呢，虽然它是在减，但实际上它还是在净投入，只不过投入市场的货币减少了一点而已。所以呢，在这个大的背景上，呃，背景下讲的就是特别是咱们，咱们有句投资人哈，有有句话叫什么来着？就一顿操作猛于虎哈，这个呃叫什么？盈亏都靠美联储。 都看美联储是吧？就还是这个这个原因，所以呢，这是一个最重要的原因。第二呢，就是我刚才解释的，就是美元指数是在是在下降的，所以它只要是在下降，就说明什么？说明资金是在往资本市场里走的，它不一定往股市走，它可能是往债市走或者其他的一些市场，但是呢。 呃，因为他要躲开那个股市的这个这个下跌嘛。但是呢，这个等这个暴风雨过去以后，这些躲在这个债市啊，或者是其他的这个避呃避风资产的这个里面的资金一定会跑出来，再去回回股市的。那么，只要他不是投资人，都把美元攥在手里头，这就不是什么大事儿。 那么第三个呢，就是这个病毒疲劳哈，其实它应该叫什么叫 virus fatigue，就是什么呢？啊，虽然这个病毒哈，这个我我看了一下，呃，什么传染率啊很高啊，什么什么什么，但实际上呢，怎么说呢？第一呢，今年这个呃现在这个出了病毒变种的一个情况，跟去年大家从完全不把病毒当回事儿到突然一下。 病毒来了，好像天塌下来那种反应是不一样的。因为就算这个病毒现在有一个比较强的变种，对吧？但是人们多多少少，嗯，对吧？还是觉得这事儿也不太奇怪。因为你这个毕竟是这个这这个每天都在报道各种这个疫苗的情况啊，对吧？然后疫大家也知道疫苗也没那么管用，对吧？又要打第三针、第四针，说不好还要第五针、第六针。 而且呢，之前这个德国这个所谓第四波，呃，大家已经早已经有一点这种预期了啊，说这个，呃，可能会影响到这个整个重开的这个进程，对吧？所以这个不是什么特别大的一个意外。另外一个呢，就是说，呃，所谓病毒这个疲劳呢，是说什么呢？就是说你现在真的把你想把经济关上，其实也关不上了，因为。 因为这两年了，特别是西方的这种环境下，你你想关这这人家也不会配合你了，这个这个对吧？这个 <laughs> 在在西方这个世界里都是好像这个自由比这个自自由叫什么自由价更高哈，若为自由故，都你爱谁谁了对吧？所以。 这个它对于真正对于经济的影响呢，是很难说会比去年那个情况更大。当然，它会造成一些劳动力的损失啊，包括去造成一个这个人员的损失。但是，呃，坦白来讲，这个就这些损失比起这个这个封城啊或者什么，它对于经济的影响是没那么大的。 嗯，那么第四个原因，我认为这个不像的是什么呢？就是这个，这个，这太寸了，对吧？你这礼拜五谁都知道，这西方管这边叫黑色星期五，完了你就来一个黑色星期五的，在在资本市场来一黑色星期五，这个反正你看过去的这个像样的这个。 像样的这个资本市场的崩盘啊，它都不是在一个都很已经很那个怎么说呢？很黑色的那么一个时机哈。你不管是呃，当然后来后来这个大家回顾说历史的时候，都会去说，哎，那个是个黑色星期五。但是都是是因为有了这些。 股票的市场的或者资本市场的崩盘，然后人们反过来，由于有了崩盘才叫那个星期五叫星期五，而不是说先有了个星期五，然后啊你就星期五就把这是这大盘给砸下去，这这有点太这编剧本的意思太强了，对吧？而且呢，其实一定程度上讲呢，对吧，也是。 太配合这个、这个、这个拜登的议程了，对吧？嗯，但实际上呢，他又有点像什么呢？又有点像给欧佩克抵抵刀子，对吧？因为你看，这个病毒出来以后，本来这个大家对于这个油价的释放原油的这事儿呢，这个欧佩克呢还比较哎不怎么评论啊。这个这病毒出来以后，立马这个大家都觉得。 你看这个，你看都这样了，对吧？万一这欧佩克就跳出来说，这明年说二月份会会形成一个巨大的一个，这叫什么？生产过剩，对吧？那就那就更不用增产了，那就大家等俩月吧，等仨月，自然就过剩了，你对吧？再让我们挣几个月钱吧。所以呢，就顺理成章的就就不用增产了。 然后呢？你看今天，呃，不，昨天吧，礼拜六，我我看这个还有俄罗斯的消息，告诉说这个俄罗斯原来其实也是一个比较这个重要的决定因素啊，在石油这这个这个领域，然后他就找一个什么公司，找一个石油公司的人啊，放出消息来说什么呢？说这个俄罗斯我们这边。 我们增不了产了，我们现在的这个油井都已经基本上快跑满了。你要再增产的话，那我们就得重新再钻井，重新勘探。这个就是，这不就直接就给奥佩克就递了，就相当于就隔空喊话，就是说你现在是沙特主张就是不减产了，对不对？那就是俄罗斯现在就是隔空相当于喊话，就说行，我我也不减产了，对吧？ 那现在好像就是阿联酋啊，还是是科威特还是什么？他们不愿意减产，当然他们不愿意减产也不是为了这个让其他的这个这个石油消费国为他们着想啊，他们是为了自己的利益，对吧？他就想增本增本，那就是你们你们要减产你们来啊，那个或者说你们要维持产量不增产，反正我要增，对吧？他们是内部的这一种博弈在里头。 但不管怎么说吧，就是我觉得这个时间，呃，极度可疑，太完美了。就是不管是对这个美国的这个短期，希望大家过一个，这个怎么说呢？至少让大家这个吸引一点注意力吧，别大家对美国人都在家这个感觉都 Go Brandon 这个，但是虽然 这样哈，但是可能这因为股市暴跌以后，也没准儿因为这个原因再再 go brand 一下，但是这这就这就无能为力了哈，因为，但是另外一个方面呢，就是这个时间点恰好是在欧佩克下个礼拜开会之前，所以这个也是这地交的这个意图太明显，所以呢，基于这四个原因吧，反正我觉得这个不太像。 但是呢，咱们 never say never，对吧？这只是这么一个我的这么几个考虑。但是接下来呢，下一个星期呢，咱们说的这是大体大体上的这么一个趋势，咱们谁也预测不了下礼拜一是涨还是跌，对不对？有可能涨，有可能跌，对不对？那么，但是对于石油来讲呢，我认为这个我们我们在这个之前的那个视频里的判断是没有变的，就是从中长期来讲。 呃，石油的价格一定是上涨的，不会因为这个病毒啊什么这这些短期的事情，呃，会有改变。呃，那么我们在上一个视频里的最后一些建议，其实也恰恰适合现在当前的这种情况，就是说我们说，那么不管是由于释放原油，那么这次是由于病毒的原因，那么造成石油公司的股票或者是石油服务公司的股票的。 大幅下跌，那么每一次这种机会，都应该是一个很好的这个布局在石油行业的一个机会，所以呢，这未必呢就是一个坏事，对吧？看大家是怎么来，呃，怎么来应对吧。呃， <laughs> 最后一个吧，咱们既然是周末嘛，咱们就，呃。 呃，说个轻松一点的，咱们在上上一个这个关于石油的分析的那个视频哈，这个呃这个这个观看的朋友呢确实也比较多哈，这咱们这频道开播的时间也不长，呃基本上是差不多两两天三天前发的这个视频，现在已经很快的成为。 咱这频道呃第二第二火的视频了，呃，眼看的下礼拜就有可能会成为最火的视频啊。咱们这频道的啊，当然这这个自己跟自己比，跟人别人，我们这是一这个小的不能再小的一个频道啊，比起其他的这个差老鼻子了。但是呢，就是在这个频道最后呢，我我说到这个这个劝大家呢少去以色列和乌克兰的问题，对吧？ 那么当时呢，说了一个这个吃饭睡觉打豆豆有这么个梗儿，啊，我也不知道呢，就是，呃，有的朋友呢可能不太熟悉这个，我呢就给大家讲一讲。那么如果呢，这个呃您知道这这个梗儿呢，那就今天呢反正就没别的了，我就讲完讲完这笑话就完事儿了，您就可以离开了哈。呃，而且恭喜您哈，您跟这个跟我没有代沟，说明这这么老的梗儿您也能。 听明白啊？如果您不懂这个梗儿呢，那恭喜您，这个您呢，这个非常年轻啊，年轻有为，这个前途无量，是吧？嗯，这个梗儿是什么呢？这个梗儿是差不多可能两千年前后的吧，那时候一个笑话。这笑话说的什么呢？就说啊，这个有一个有一个科学家。 他呢是去去的非洲的一个原始部落吧，然后去去做研究，看看这个原始部落的这人的生活的情况，对吧？然后他哎花点时间哎先学会了这个原始部落人的这个语言，然后呢他就想了解一下这个原始部落人的这种生活的习性。 那怎么办呢？这部落人也不多啊，几十人，呃，一一百来人。然后他呢，就他这么个办法，他就挨个问，他就挨个问这部落的人呢。他说：“哎，就是你看啊，我就问你，您这你不是什么？您这就是你这个每天最喜欢干的三件事是什么？哎，你告诉我，哎，他就都记下来。然后他就想，哎，你看我这个每个人都问一下，我不就了解这个？” 原始部落他们是怎么一种生活方式？跟我们现代文明的这个区别在哪儿呢？对不对？然后就问，哎，过来一个，说你你你每天都爱干什么呀？然后哎，那这原始人过来，嘿，我我吃饭吃饭，吃饭吃饱了然后就睡觉，然后呢这个睡醒了就打豆豆。哎，这个科学家就记下来，哎，这个。 再下一个，下一个那那那那个小那个小朋友，来你跟我说说，说你这个每天最爱干的三件事是什么呀？呃，这这说，哎，我就我喜欢睡觉，我睡好长时间觉哈，然后当然我都饿了，我也得吃饭，啊，吃完饭呢，我一般呢就打豆豆，哎，这科学家下来了，然后就一直问，问了这么几十人啊，一百多人啊，然后哎。 每个人都说，哎，他反正甭管说是吃饭、睡觉啊，打豆豆啊，或者是睡觉、吃饭、打豆豆，或者打豆豆、吃饭、睡觉，反正就这三样儿。就发现这一部落真是哈，原始原始人生活方式就是挺挺有意思的哈，比较简单，就吃饭、睡觉、打豆豆三件事儿。然后呢，问问问问到呢，都都这么回答。然后问到最后一个，然后这个。 科学家呢，也其实也大概其也就知道了，是吧？就估计他也差不多。但是呢，你毕竟要把这个研究嘛，要把它做的比较这个严谨，所以就问最后这哥们儿啊，这个他说你爱爱做的是三件事什么呀？最后这哥们儿说，哎，我这个我喜欢吃饭啊，我老是饿啊，吃饭吃饭，然后我就睡觉啊，然后那个科学家就问，那第三个呢？ 你除了吃饭睡觉，你还有什么喜喜欢干的事儿？这人想想，呃，吃饭睡觉，嗯，然后就没什么了。然后这科学家说：“哎，你这个你挺有个性的哈，你看你们部落，这个都喜欢吃饭、睡觉、打斗，三件事，就你，你看你只喜欢吃饭和睡觉。哎，那我得记下来，你叫什么名字呀？呃。” 这哥们说：“啊，我我叫豆豆。”好，感谢大家观看今天的不二财经周末版，咱们下期的不二财经再见。